kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Hari ini sekalian yang kami muliakan Alhamdulillah Di pagi hari yang berbahagia ini Kembali kita bertemu dalam majlis yang di dalamnya kita saling mengingatkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tema yang akan kita angkat adalah tentang takwa. Takwa adalah benteng yang terkokoh. Ini tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Takwa telah datang di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takwa ini merupakan perkara yang sangat penting merupakan wasiat para nabi dan rasul wasiat orang-orang soleh yang terdahulu takwa ini merupakan kalimat yang singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan luas di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kita akan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian wa iyyakum dan juga kepada kalian anittaqullah hendaknya kalian bertakwa di dalam hadis hadis yang sangat banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita dan mendorong diri kita jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi dalam keadaan kita bahagia ataukah dalam kita keadaan kita sedih dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah Ittaqillaha haitsu ma Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. datang dalam ayat-ayat yang sangat banyak jemaah sekalian dorongan dan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Datang di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak menjelaskan kepada kita jemaah sekalian keutamaan dari takwa ini Kenapa begitu banyak jamaah sekalian perintah dan anjuran untuk bertakwa? Bahkan disyariatkan bagi seorang khatib setiap Jumat untuk mengingatkan kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya jemaah sekalian karena takwa ini adalah bekal terbaik bagi seorang mukmin. wa tasawwadu fa inna khairan sadi taqwa berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian jawaban yang kedua jemaah sekalian bahwasanya takwa ini merupakan benteng yang terkokoh bagi seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini dan juga benteng ketika nanti berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyelamatkan dirinya kecuali takwa Allah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah Ramadan yang akan kita tunaikan nanti insyaallah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan dipertemukan dengan bulan Ramadan satu tujuan yang mulia kita ingin raih dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah kita ingin mencapai taqwa Allah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu Wahai orang-orang yang beriman telah ditetapkan bagi kalian yakni telah difardukan bagi kalian puasa di bulan Ramadan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sebagaimana telah ditetapkan bagi orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaquna agar kalian bertakwa yakni kepada Allah Subhanahu wa taala Sebelum kita lanjut jemaah sekalian Mungkin muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya takwa itu apa sih? Kita sering dengar takwa, mari bertakwa. Keutamaan takwa, buahnya takwa itu apa? Ya. Jalan-jalan yang mengantarkan kita untuk bertakwa. Setiap hari Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami nukilkan dari sebagian di antara ulama kita jemaah sekalian yang pertama kami nukilkan dari seorang ulama yang dikenal dengan Asy-Syarif Al-Jurjani di dalam kitabnya Ta'rifat pada halaman 65 kata Asy-Syarif Al-Jurjani at-taqwa fil lughati bi ma'nal ittiqa' Takwa menurut bahasa bermakna berpelindung. Wa huwa ittikhadul wiqayati yaitu mengambil pelindung perisai. Wa inda ahli al-haqiqati dan di sisi para ulama huwal ihtirasu bi ta'atillahi an uqubatihi di sisi para ulama, dia adalah penjagaan diri dengan taat kepada Allah an uqubatihi dari siksaannya. Jadi takwa itu kata beliau adalah penjagaan diri dengan taat kepada Allah. Penjagaan dari apa? An uqubatihi dari siksaan Allah. Nah, ini namanya takwa. Jadi orang Arab mengambil kata takwa itu dari kata kerja wako yaki yatan melindungi diri ya kemudian dibentuk dalam kata kerja ifta'ala mengikuti wasan ifta'ala asalnya iutako iutako wawnya diganti menjadi tak menjadilah ittaqa. Dari sini lahir kata al-muttaqi, al-muttaqin. Jamaknya al-muttaqin artinya orang-orang yang berpelindung. Kenapa mereka disebut orang yang berpelindung jemaah sekalian? Karena mereka melindungi diri mereka. Lalu apa pelindungnya jemaah sekalian? Adalah ta'atullah, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa. Ya. Ini namanya takwa. Baik, lanjut kata Al-Jurjani rahimahullah wa huwa siyanatun nafsi amma tastahiqqu bihi al-uqubah wa huwa siyanatun nafs yaitu penjagaan diri amma tustahaqqu bihil al-uqubatu dari sesuatu yang dengannya didapatkan hukuman min fi'lin berupa perbuatan au tarkin meninggal atau meninggalkan sebuah perbuatan. Nah, ini namanya takwa. Kemudian ditambahkan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Fayrus Abadi Al-Fayrus Abadi di dalam kitabnya yang berjudul Basairu Dawit Tamyiz pada jilid 2 halaman 299 kata beliau rahimahullah wahia Mustaqatun minal wiqayah kata takwa itu terambil dari kata al-wiqayah yakni dari tiga huruf tadi waqayaki wiqayatan waqa artinya melindungi diri menjaga diri wa hiya hifdzus syai'i mimma yaitu menjaga sesuatu dari hal yang mengganggunya menyakitinya wa yadurruhu dan membahayakannya itu asal kata takwa ya asal kata takwa artinya menjaga diri dari sesuatu yang mengganggu menyakiti eh, apa membahayakan ya nah kalau kaitannya dengan istilah syariatnya jemaah sekalian takwa itu adalah melindungi diri kita dari apa yang kita takutkan dari Allah Subhanahu taala berupa siksaan entah siksaan di dunia terlebih lagi siksaan yang ada di akhirat. Kemudian hal ini diterangkan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Ulum Al-Hikam kata beliau ketika menjelaskan makna takwa takwa Allahi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alal abdu ayyaj'alal abdu ma bainahu wa baina ma yakhafuhu min 'iqabillah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang hamba meletakkan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takutkan dari Allah berupa siksaan dia letakkan di antara keduanya jemaah sekalian wiqayah pelindung itu namanya takwa dengan cara apa jemaah sekalian bimtisali awamirillah dengan cara merealisasikan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wa tarki nawahillah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menyelamatkan kita jemaah sekalian di saat kita merealisasikan mengamalkan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah perkara yang sunnah ataukah perkara yang wajib Kemudian kita meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Apakah perkara yang makruh apalagi yang haram? Ini yang akan melindungi diri kita jemaah sekalian. Ini yang menjadi wiqayah menjadi pelindung dan benteng kita jemaah sekalian dari api neraka. Kita letakkan sebuah wiqaya sebuah pelindung antara diri kita dengan sesuatu yang kita takutkan dari Allah berupa siksaan dengan cara kita merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada definisi yang terbaik bagi takwa Allah datang dari seorang salafi yang bernama Talq bin Habib Talqu pakai qaf Talqun Talq bin Habib Al-Anazi Beliau pernah berkata dalam sebuah asar yang diruatkan oleh Ibn Abi Saibah dalam kitabnya Al-Musannaf pada nomor asar yang ke 30356 Ketika itu Talib bin Habib rahimahullah ta'ala didatangi oleh seseorang kemudian bertanya tentang masalah fitnah. Maka berkatalah Talib bin Habib, Ida waqa'atil fitnatu fatti'uha bitakwa. Apabila katanya terjadi fitnah, terjadi ujian, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Maka padamkanlah fitnah itu katanya dengan takwa. Lalu mereka pun bertanya kepada Talib bin Habib, "Wa ma taqwa? Apakah takwa itu?" Qala kata beliau, "Taqwallahi an ta'mala ala ta'atillah." Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kata beliau adalah anta'mala ala ta'atillah. Anta'mala bi ta'atillah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Yani amalan yang diperintahkan oleh Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala berupa amalan-amalan saleh. Kemudian yang kedua kata beliau ala nurim minallah berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Raja'a fawabilah yang ketiga karena mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata beliau wa tarku ma'asillah meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang kelima ala nurim min Allah di atas cahaya dari Allah makhafata iqabilah karena takut terhadap siksaan Allah Di sini beliau menyebutkan jemaah sekalian enam unsur takwa yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin ketika ingin dikatakan sebagai hamba-hamba yang muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah sekalian kata beliau adalah anta'mala bi ta'atillah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah yaitu amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Ini syarat yang pertama jemaah sekalian. Seorang ketika ingin dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan, amalan soleh. Amalan yang mendatangkan pahala di akhirat. Kemudian yang kedua jemaah sekalian ketika seorang muslim seorang mukmin mengamalkan suatu amalan yang dianggap sebagai ketaatan syarat yang kedua ala nurim minallah berdasarkan cahaya dari Allah yang berdasarkan petunjuk ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh didasari hanya persangkaan ya oh menurut saya ini bagus menurut saya ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah tapi ketika ditanya dalilnya apa dia tidak tahu Ya, jadi seorang mukmin itu harus mengerti, dia harus mengilmui apakah ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau dia adalah amalan yang dicintai oleh Allah, amalan ketaatan, kerjakan agar kalian mendapatkan ya derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada isyarat bagi kita bahwasanya seorang yang ingin bertakwa, tidak mungkin bagi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu taala kecuali dengan ilmu agama. Ilmu agama ini diamalkan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, syarat yang ketiga seorang yang ingin dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu taala dengan ketakwaan yang sempurna jamaah sekalian, raja'a thawabilah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa taala. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isyarat bagi kita jemaah sekalian bahwasanya seorang yang bertakwa kepada Allah wajib bagi dirinya melakukan semua ibadah amalan ketaatan di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua tadi terkait dengan ilmu, yaitu ada kaitannya dengan ittiba. Ya. Kita harus ittiba mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ketiga ini syarat yang ketiga harus ikhlas. Ya. Kenapa dia melakukan amalan ketaatan tersebut? Dia lakukan semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat jemaah sekalian, seorang ingin dikatakan bertakwa dengan sempurna wa tarku dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Kedurhakaan-kedurhakaan dia tinggalkan segala macam dosa dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini kalau kita ingin mendapatkan derajat takwa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dosa-dosa dan maksiat. Oleh karena itu jemaah sekalian, seorang yang ingin bertakwa bukan hanya sekadar menyibukkan dirinya dengan ketaatan dengan ibadah dengan amalan-amalan saleh bahkan wajib bagi dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu taala. Ini kan ada orang ya ketika bertakwa rajin dia beramal soleh tapi rajin juga dia bermaksiat. Nauzubillah. Istilah kita sekarang ini ya gali lubang tutup lubang. Ya. Habis ber apanya mengamalkan apa melakukan amalan soleh Selanjutnya dia melakukan maksiat dalam waktu yang sama. Sehingga orang-orang yang seperti ini jemaah sekalian tidak diberikan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengerti hakikat dari takwa yang dia lakukan. Dia kira takwa itu hanya melakukan amalan soleh. Selanjutnya dia mau bermaksiat, dia mau berdosa bebas. Naudzubillah. Jadi ini yang keempat ya mas kalian syarat yang keempat. Syarat yang kelima ala nurim minallah. Berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita meninggalkan maksiat ya mas kalian, kita harus sadar bahwasanya maksiat ini adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan jamaah sekalian karena terpaksa. Jangan kita tinggalkan karena sekedar ikut-ikutan. Seperti ada sebagian orang ya dahulu dia rajin cukur jenggot. Tiba masanya tren orang pelihara jenggot Karena ada artis yang pakai jenggot juga, ah, dia pun pelihara jenggotnya. Ya, dia tinggalkan maksiat berupa mencukur jenggot. Ya, karena lagi tren, bukan didasari dengan ilmu. Bahkan dia tidak paham bahwasanya janggut memanjangkan janggut itu adalah perkara yang disyariatkan dalam agama. Bahkan dia adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang datang sebelum nabi kita Muhammad SAW, kecuali mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa taala memelihara lambang kejantanan mereka berupa janggut. Nah, ada di zaman kita ini orang tidak lagi cukur janggutnya. Tapi kalau ditanya kenapa tidak cukur jenggot lagi? Katanya, saya sudah bosan. Ah, sekarang lagi tren ini banyak artis pakai jenggot seleb bagus saya lihat. Makanya saya juga ikut ikutan. <laughs> Ah, ini orang yang tidak mengerti, bukan didasari dengan ilmu. Kemudian syarat yang keenam jamaah sekalian, kenapa seorang itu meninggalkan maksiat? Di sini juga dia harus meluruskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala makhafata iqabila karena takut terhadap siksaan Allah Subhanahu taala. Kita tidak minum khamar karena Allah. Kita tidak merokok karena Allah. Kita tidak berzina karena Allah. Kita tidak korupsi karena Allah. Kita tidak makan uang riba misalnya karena Allah. Bukan karena siapa-siapa bukan karena bos, bukan karena presiden, ya bukan karena pak bupati, bukan, tapi karena Allah subhanahu wa taala yang akan menanyai diri kita nanti jemaah sekalian pada hari kiamat, kenapa kamu begini? Jadi enam unsur ini jemaah sekalian, enam syarat ini jemaah sekalian. Seorang mukmin ketika ingin mendapatkan derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna, enam syarat ini harus dia hadirkan pada dirinya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatu At-Tabuqiyah Ar-Risalah At-Tabukiyah pada halaman 13 kata beliau rahimahullah menyimpulkan apa yang diutarakan oleh para ulama dalam mendefinisikan takwa menurut syariat definisi syariat kata beliau amma taqwa fa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban Adapun takwa itu maka hakikatnya kata beliau adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah imanan wahtisaban karena keimanan dan mengharapkan pahala amran wa nahyan baik itu dalam bentuk perintah atau kalarangan fayafalu ma amarallahu bihi imanan bil amri wa tasdikon bi wa'adihi sehingga seorang mukmin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala imanan bil amri karena keimanannya terhadap perintah tersebut dia sadari bahwasanya perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu taala melalui Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahtisaban dan juga karena mengharapkan pahala ya karena mengharapkan apa apanya wa tasdiqan biwadi karena membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahi dan dia juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah darinya imanan bin nahi karena keimanannya terhadap larangan tersebut dia imani bahwa larangan itu datang dari Allah bukan dari pimpinan, bukan dari bos, bukan dari presiden, tapi datang dari Allah. Wa khaufan min wa'idihi dan karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya tak, takwa. Di saulani kata beliau adapun takwa maka hakikatnya adalah Seorang hamba mengamalkan ketaatan kepada Allah imanan wahtisaban karena keimanannya dan karena ya mengharapkan pahala amran wa nahyan baik itu berupa perintah ataukah berupa larangan fayafalu ma amarallahu bihi imanan bil amri sehingga seorang hamba melakukan apa yang Allah perintahkan karena keimanannya terhadap perintah tersebut wa tasdiqan biwa'dihi dan karena membenarkan janji Allah bahwasanya orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan akan diberikan begini begini begini utamanya begini ya wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahi wa khaufan min wa'idih dan juga dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan terhadap larangan tersebut wa khaufan min wa'idihi dan karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala Hadirin sekalian yang kami muliakan ini yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah dan beliau katakan bahwasanya ya definisi yang beliau simpulkan ini diambil dari kalimat yang disampaikan oleh Talb bin Habib kemudian beliau katakan wa hada ahsanu ma qila fi haddi taqwa inilah katanya sebaik-baik penafsiran yang datang dalam hal definisi takwa. Ya. Definisi yang diutarakan oleh Paul bin Habib Al-Anasi rahimahullahu taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada para hambanya nya mendorong mereka untuk melakukan sesuatu tersebut. Bahkan Allah sebutkan keutamaan-keutamaannya karena di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba itu. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Ada kebaikan, ada keberkahan bagi kehidupan manusia. Manusia. Di antara perkara itu jemaah sekalian adalah perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan wasiat para nabi dan rasul dan para pengikut mereka dari kalangan orang-orang yang beriman senantiasa mereka mewarisi wasiat-wasiat yang agung jemaah sekalian yaitu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat tapi padat. Dan takwa ini jemaah sekalian adalah kandungan agama kita. Karena agama kita jemaah sekalian hanya ada dua perintah datang dalam bentuk perintah kemudian yang kedua datang dalam bentuk larangan. Oleh karena itu jemaah sekalian takwa ini sebenarnya adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang diperintahkan dalam agama. Dia adalah agama pada hakikatnya. Kalimat singkat inilah jemaah sekalian yang senantiasa diwasiatkan oleh orang-orang soleh sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, Al-Quran dipenuhi dengan wasiat-wasiat ketakwaan. Diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat para nabi dan rasul kepada umatnya. Wasiat orang-orang soleh kepada anak keturunannya. Kepada kaumnya. Karena di dalamnya terdapat ya berbagai macam faidah dan keutamaan jemaah sekalian. Maka di antara faidah dan keutamaan takwa ini jemaah sekalian, Sini kami akan nukilkan insyaAllah ta'ala. Yang pertama adalah tafrijul qurubi wasiatur rizki. Bahasanya takwa ini jamaah sekalian adalah sebab dilonggarkannya seorang hamba dari segala macam kesusahan dan kesulitan duniawi. Kemudian juga jemaah sekalian menjadi sebab rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada wa fihi tafrijul kurub. Di dalamnya terdapat pelonggaran kesusahan dan kesulitan duniawi jemaah sekalian. Bahkan bukan cuma kesusahan duniawi, bahkan juga nanti di akhirat. Ada kehurahara yang kita dapati di padang mahsyar. Ada kesulitan-kesulitan, ada azab yang kita rasakan jemaah sekalian. Tidak ada yang melonggarkan kita dari huru-hara dan kesusahan ini jemaah sekalian kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq pada ayat yang kedua dan ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah jadikan baginya Allah berikan baginya makhrajan jalan keluar solusi jalan keluar dari seluruh perkara-perkara yang dia hadapi kesusahan, kesempitan, musibah semuanya bisa kita hadapi jemaah sekalian dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala pada lanjutan ayat tersebut وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini keutamaan dan faidah buah dari ketakwaan yang diusahakan oleh seorang hamba. Allah longgarkan dirinya dari segala macam kesusahan dunia dan akhirat insyaAllah. Tidak ada masalah yang dia hadapi kecuali ada jalan keluar yang akan dia tempuh Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dunia ataukah dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa anaknya, menimpa harta bendanya, ketika dia hadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbentang di hadapannya jalan keluar dan solusi bagi problema yang dia hadapi. Nah, ini kalau kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ditimpa oleh berbagai macam kesulitan. Ya. Yeah. Seorang mukmin apapun masalah yang dia hadapi, insyaallah taala akan ada saja jalan keluar dan solusi bagi permasalahan yang dia hadapi. Sepanjang dia jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu taala. Oleh karena itu seorang mukmin tidak ada dalam kamus kehidupannya stres. Atau misalnya ya menjadi gila. Atau kamu diri misalnya minum racun. Tidak ada. Karena tidak ada masalah yang dihadapi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan jalan yang keluar bagi dirinya. Hanya saja terkadang kita jemaah sekalian tergesa-gesa ingin melihat hasil. Terkadang pula jemaah sekalian kita ini tertipu dengan kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga sebelum datangnya permasalahan musibah kesempitan hidup kita jemaah sekalian terkadang kita tidak mempersiapkan jalan keluar tersebut. Ya, hidup kita tidak dihiasi dengan amalan-amalan soleh, bahkan sebaliknya kehidupan kita dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Lalu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita jemaah sekalian? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi kita? Sementara kita ini tidak memperhatikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini jemaah sekalian adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya hamba jemaah sekalian Allah akan memberikan pertolongan kepadanya ketika dia sudah memberikan haknya Allah. Kadang-kadang kita ini ya terlalu besar harapannya kepada Allah. Sementara pembuktian harapannya tidak ada. Besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pembuktian cinta dari dirinya tidak ada. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi seorang hamba ketika menghadapi kesulitan duniawi jamaah sekalian, maka yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya sepanjang dia berusaha untuk menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala berupa takwallah bahkan tidak sampai di situ jemaah sekalian rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka ya Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu taala hendaknya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu taala yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu taala, syukuri semua nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu taala. Jangan nanti kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala baru kita ingat Allah Subhanahu wa taala bagus kita ingat tapi lebih baik lagi jemaah sekalian di saat kita merasakan kelapangan hati kebahagiaan ya kita ingat Allah Subhanahu wa taala agar suatu nanti suatu saat nanti Allah juga akan mengingat kita ya di saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita kaya di saat kita sehat jemaah sekalian gunakan nikmat-nikmat ini untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat jangan nanti lepas nikmat itu dari tangan kita baru kita mengingat Allah Subhanahu wa taala memang bagus. Tapi lebih bagus lagi jamaah sekalian, lebih bermanfaat lagi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita senang dan di saat kita susah. Susah senang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dijelaskan oleh seorang ulama salaf yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari di sini kami nukilkan ucapan beliau dari Tafsir Al-Qurtubi pada jilid 18 halaman 160 kata beliau kata Sahal bin Abdullah At-Tustari wa may yattaqillaha fi ittiba'i sunnati yaj'al lahu makhrajan min uqubati ahli bidah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengikuti sunnah maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari siksaan para ahli bid'ah wa yarsukhul jannata min haitsu la yahtasib dan Allah akan berikan rezeki kepadanya berupa surga dari arah yang tidak dia sangka-sangka kemudian kata al-qurtubi rahimahullah wa qila wa may yattaqillaha fir rizqi biqat'il 'ala'iki yaj'al lahu makhrajan bil kifayah dikatakan oleh sebagian ulama yakni dalam menafsirkan ayat ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam urusan rezekinya dengan memutuskan segala jenis ketergantungan yakni kepada makhluk ia ja'al lahu makhrajan bil kifayah maka Allah akan berikan jalan keluar baginya berupa kecukupan jadi seorang hamba itu hendaknya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal kepada Allah berdoa meminta hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin insyaallah taala Allah akan bukakan baginya pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu pertolongan. Ya. Oleh kerana itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya yang berjudul Al-Jawabul Kafi atau dikenal dengan Ad-Da'u Ad-Dawa' Pada halaman 52 beliau katakan taqwallahi majlabatun lirizqi. Ketakwaan kepada Allah sebab datangnya rezeki. Majlabatun lil fakri. Eh, fatarku takwa majlabatun lil fakri. Sementara meninggalkan ketakwaan Adalah penyebab datangnya kefakiran. Adalah penyebab datangnya kefakiran. Famas tujliba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi Tidaklah didatangkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Dengan semisal meninggalkan maksiat-maksiat Jadi kalau kita ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jaga haknya Allah Ya Yakin kita akan dapat berkahnya Tapi bukan maknanya kita ibadah karena ingin dapat dunia tidak. Ya. Kita ibadah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin dapat pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang biasanya kalau dia taat ada ya, ada berkahnya di dunia. Ya. Seorang bersedekah misalnya Terkadang diberikan gantinya di dunia. Walaupun mungkin ya bukan ganti uang dengan uang. Ya. Seperti apa? As, apa ini ya? Prinsip sedekahnya Ustadz Yusuf Mansur ini katanya ya uang satu juta dilipat gandakan jadi 10 juta 10 juta jadi 100 juta 100 juta jadi satu miliar pasti katanya siapa yang ragu kafir naudzubillah dia salah paham memang Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwa Allah akan berikan ganti tapi tidak mesti ganti real ganti yang bisa dilihat uang dengan uang tidak mobil dengan mobil tidak tidak mesti kadang diganti dengan hal yang lain keselamatan kebahagiaan keamanan ya dihindarkan dari bahaya kecelakaan dijaganya anak istri kita harta benda kita atau kalau tidak diganti di dunia jemaah sekalian nanti akan diganti di akhirat berupa pahala dan keutamaan yang besar ini harus kita luruskan ya jadi kita ibadah jemaah sekalian ibadah karena Allah yakni karena ingin mendapatkan pahala dan keutamaan di akhirat bukan ganti di dunia iya yeah. Tapi seorang yang melakukan ketaatan biasanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hartanya, pada anaknya, pada istrinya, pada rumahnya, pada harta bendanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak mesti di dunia. Kadang ditangguhkan di negeri akhirat jemaah sekalian. Ya. Hari ini sekalian yang kami muliakan Kemudian keutamaan dari takwa ini yang kedua adalah al-husulu 'alal ilmi nafi'. Seorang hamba akan meraih ilmu yang bermanfaat. Lahir pada dirinya ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang akan dia amalkan sehingga akan mendapatkan banyak pahala, banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya diterantarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu taala dengan ilmu yang dia dapatkan ketika dia menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu taala. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya ketika hamba ketika hamba menjaga haknya Allah Subhanahu taala berupa takwa Allah ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala maka Allah akan menolong dirinya Allah akan mempermudah semua urusan-urusannya termasuk ilmu yang ingin dia raih ilmu agama oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan wa mayyattakillaha yaj'al min amrihi yusra siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala malaka Allah akan jadikan kemudahan bagi urusan-urusannya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang belajar di pesantren, supaya pintu-pintu ilmu itu terbuka bagi kalian, jaga ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu Taala. Dimanapun kalian berada, di pondok, di rumah, di jalanan, di mana saja. Dalam keadaan kalian bersendirian atau bersama dengan orang lain, jaga haknya Allah yang bernama takwa ini semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala kalian semangat mengamalkannya semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala dibenci oleh Allah Subhanahu taala singkirkan dari kehidupan kalian yakin pintu ilmu itu Allah akan buka karena ilmu ini tidak akan singgah pada hati orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu taala ya Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullaha wa yuallimukumullah bertakwalah kalian dan Allah akan mengajari ilmu kepada kalian. Jadi Allah yang akan ajarkan ilmu kepada kita. Yani Allah Subhanahu wa taala yang akan mempermudah jalan-jalan tersampaikannya ilmu itu kepada kita. Mungkin kita diberikan guru yang baik, guru yang pintar menyampaikan ilmunya, guru yang pandai memberikan contoh, yang menjelaskan ilmu-ilmu yang dia sampaikan kepada kita, guru yang bersemangat, ustadz yang bersemangat, siang malam mengajar tanpa kenal lelah, ya Ini bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan ya mengajari kalian ilmu yakni ilmu agama. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim dan Allah itu Maha mengilmui segala sesuatu. Jadi ketika Allah perintahkan kita bertakwa, Allah gandengkan bahwasanya takwa ini akan melahirkan ilmu. Ya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa pada jilid 18 halaman 178 kata beliau rahimahullah utana, fakullum fakullun min ta'limir rabbi wa taqwal 'abdi yuqaribul akhara wa yulazimuh wa yaqtadi setiap dari dua perkara ini yaitu pengajaran Allah terhadap hamba jadi diajarkan ilmu kepada hamba dan ketakwaan hamba itu sendiri yuqaribul akhara yulazimu akan mendekati ya antara satu dengan yang lainnya wa yulazimu dan akan menyertainya wa yaqtadih dan akan menuntutnya mengharuskannya famata allamahullahu alilman nafi' iktarana bihi taqwa kata beliau oleh karena itu kapan saja Allah mengajarkan ilmu kepada ilmu yang bermanfaat kepada seorang hamba iktar nabi hittaqwa maka hal itu akan beriringan dengan ketakwaan. Artinya Allah ajarkan kepada kita ilmu agama dari situ lahir ketakwaan kepada Allah. Biasa bidalik ya berdasarkan perkara itu. Wa mata ittaqahu zadahu minal ilmi dan kapan saja dia bertakwa kepada Allah maka Allah akan tambahkan ilmu kepadanya ya jadi ada hubungan timbal balik jemaah sekalian siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan tambahkan ilmu kepadanya semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin taat, semakin jauh dari maksiat. Itu manfaat dan faidah keutamaan dari apa namanya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian wa fihi ma'iyatullahi taala. Di dalam takwa itu ada kebersamaan Allah. Ada ma'iyatullah, kebersamaan Allah yakni seorang hamba akan senantiasa diringi oleh Allah Subhanahu wa taala kemana pun dia pergi maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya Oleh karena itu datang di dalam kalamullah di dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman Innallaha ma'alladzina taqaw Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa Walladhinahum muhsinun Dan orang-orang yang mereka itu muhsinun Berbuat kebaikan Dijelaskan oleh seorang ulama kita Yang bernama Al-Khazin Al-Khazin diakhiri dengan Nun Kata Al-Khasin rahimahullah dalam tafsirnya yang berjudul Lubabut Ta'wil pada jilid 3 halaman 108 kata beliau wa hadhil ma'iyatu bil auni wal fadli war rahmati. Kebersamaan ini kata beliau adalah dengan pertolongan Allah keutamaan dan rahmat Allah. Tiga, jadi Allah akan mengiringi kita jemaah sekalian dengan pertolongannya, dengan keutamaan dan ya karunia-Nya. Kemudian dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengiringi diri kita di kala kita menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga amalan-amalan soleh kita kemudian kita tinggalkan hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dimanapun kita berada jemaah sekalian Allah senantiasa akan menolong kita di saat kita butuh pertolongan Allah akan tolong kita di saat ya kita butuh karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa rezeki misalnya Allah akan berikan rezeki kepada kita Dikala kita memutuskan kasih sayang dari Allah Subhanahu taala, Allah akan menyayang kita, merahmati kita jemaah sekalian. Ya. Kemudian keutamaan dan faidah yang berikutnya bagi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takfirus sayiat. Takfirus sayiat, wal husulu ala al ajril azim dihapuskannya dosa-dosa dan diraihnya pahala yang agung pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya dalika amrullahi An Salahu ilaikum itulah urusan agama Allah yang Allah turunkan kepada kalian wa may yattaqillaha dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah yukaffir anhu sayiatihi maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya menghapus menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya wa yu'zim lahu ajra dan Allah akan membesarkan pahala baginya jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabullah yang di dalamnya ada syariat, ada agama Allah Subhanahu wa taala, ada perintah-perintah yang harus kita tunaikan, ada larangan-larangan yang harus kita jauhi, kapan kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya maka itulah takwa hasilnya yukaffir anhu sayiatihi maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya dosa-dosanya Kemudian juga wa yu'dhim lahu dan Allah akan membesarkan baginya pahalanya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Yani akan menghapuskan dosa-dosa. Nah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jemaah sekalian berupa amalan-amalan soleh kita tunaikan kita kerjakan itulah takwa kepada Allah Subhanahu Taala akan menghapuskan dosa-dosa kita jemaah sekalian. Juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi, waat bi sayyat al hasanatatamhuha dan iringilah keburukanmu dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukanmu. Hari ini sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Ashur Al-Maliki. Ibnu Ashur pakai rak di akhirnya. Ibnu Ashur Al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir pada jilid 28 halaman 324 kata beliau rahimahullahu taala wa uida at-tahridu 'ala al-amali bima amara Allah bil wa'di dan diulangi dorongan untuk beramal soleh mengamalkan sesuatu yang Allah perintahkan dengan adanya janji yang lebih besar daripada rezeki-rezeki tersebut wa tafrijil kurabi dan lebih besar daripada pelonggaran kesusahan-kesusahan wa taisiris su'abati fid dunya dan lebih besar daripada ya kemudahan terhadap ya kesusahan-kesusahan dunia wadzalika huwa takfirul lisayiat yang demikian itu adalah penghapusan terhadap dosa-dosa kita wa taufirun lil ujuri dan juga diperbanyaknya pahala-pahala kita jadi bayangkan jemaah sekalian ketika seorang hamba merealisasikan takwa Allah bukan hanya dunianya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tapi juga akhiratnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia pernah terjatuh dalam suatu maksiat lalu dia menyesali maksiatnya maka ada di depannya pengampunan dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala ada pahala-pahala yang menanti dirinya jemaah sekalian ya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu seorang muslim ketika dia pernah jatuh dalam dosa dan maksiat, bagaimanapun besarnya dosa yang pernah dia kerjakan, segera dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala menutupi ya kesalahan dan dosanya tersebut dengan amalan-amalan kebaikan, yakin insyaallah taala dosa yang segunung bahkan mungkin selangit akan dihancurkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan dan faedah takwa yang berikutnya adalah at-tafriqu bainal haqqi wal batil. Seorang hamba yang bertakwa akan diberikan furqan yaitu pembeda antara hak yang dan batil. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwasanya takwa itu harus didasari dengan ilmu. Tidak mungkin bisa kita raih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan il ilmu. Nah, ketika seorang hamba membekali dirinya dengan ilmu, kemudian ilmunya diamalkan itulah yang kita istilahkan dengan takwallah, Allah akan memberikan kepadanya furqan. Pembeda antara ya- yang hak dan batil. Pembeda antara keimanan dan kekafiran. Pembeda antara ketaatan dan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai sekalian orang-orang yang beriman in tattaqullaha yaj'al lakum furqana jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian Allah akan berikan kepada kalian furqanan pembeda yakni pembeda antara yang hak dan yang batil antara yang baik dengan yang buruk antara sunnah dengan bid'ah antara keimanan dan kekafiran wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dan Allah akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan memberikan ampunan bagi kalian. Jadi di akhirat nanti jemaah sekalian terkadang ada seorang hamba ya itu melakukan dosa ketika di dunia. Ada dosanya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberi ganti tidak diganti dan ada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tapi ketika di akhirat mungkin karena ada keutamaan lain yang dia miliki ya ketakwaannya baik setelah itu maka dosa yang pernah dia lakukan bukan cuma dihapus bahkan diganti pada tempatnya dengan kebaikan pahala ini Allah berikan kepada orang yang bertakwa ya hari ini sekalian yang kami muliakan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in pada jilid 4 halaman 199, wa min furqani kata beliau di antara bentuk al-furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk adalah an-nurul ladzi yufarriqu bihil 'abdu bainal haqqi wal batil yaitu cahaya yang dengannya seorang hamba bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil wa kullama kana kalbuhu aqraba ila Allah kana furqanuhu atamma Setiap kali hati seorang hamba itu dekat kepada Allah maka furqannya yakni kemampuan yang membedakan yang baik dengan yang buruk itu lebih sempurna lebih lengkap lebih besar Jadi semakin kita ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala dengan amalan-amalan ketaatan atau dengan meninggalkan dosa-dosa dan maksiat semakin ya bertambah pula furqan yang ada pada diri kita yaitu kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil yang baik dengan yang buruk semakin tajam ya mata batin kita baik Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian keutamaan dan faedah dari takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala wa'adullahi ta'ala al-muttaqina bi jannatin na'im. Ada janji Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa berupa surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga yang Allah ciptakan diberikan kepada hamba-hamba yang muttaqin. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu taala, maka semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal ini dalam firman-Nya seperti dalam surah Al-Hijr Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada pada surga-surga, taman-taman, wa uyunin dan mata air-mata air. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar Allah berikan kepada orang yang memiliki semangat yang besar ingin mengabdi dan membaktikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka dia diberikan balasan yang besar jemaah sekalian ketakwaan yang dia buktikan ketika di dunia dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan cita-cita tertinggi seorang hamba ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan surga ini jemaah sekalian tidak akan diraih kecuali bagi orang-orang yang bertakwa oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Yani luasnya tidak bisa dihitung. Bukan maknanya luasnya sama dengan luasnya bumi. Misalnya luasnya bumi kita anggap satu juta meter ke sana, satu dia apa satu juta kilo ke sana juga, ke belakang juga begitu, bukan itu maksudnya. Ya, bukan volumenya sama atau luasnya sama, tapi maksudnya sama dalam sisi keluasannya tidak dijangkau oleh manusia. Dan sampai saat ini belum ada manusia mampu menjangkau berapa luasnya alam semesta ini. Nah surga jamaah sekalian yang jauh lebih luas daripada langit dan bumi ini tentunya lebih luas ya kita tidak bisa menjangkaunya dengan matematika. Ini uiddat lil muttaqin. Di akhir ayat itu dikatakan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian Keutamaan dan faidah dari takwa ini yang berikutnya adalah wa'dullahi ta'ala al-muttaqina bin najati minan nar. Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, bertakwa keselamatan dari api neraka dan segala siksaan yang ada di dalamnya. Jadi seorang hamba ya tentunya takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesiksaan yang ada di dunia apalagi di akhirat yang tidak pernah terbetik dalam pikiran kita jemaah sekalian. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siksaan yang paling ringan di akhirat adalah seorang hamba diperintahkan berdiri di atas kerikil-kerikil panas. Kemudian kakinya yang terbakar ini saking panasnya api yang ada di kakinya sampai menjalar ke otaknya, otaknya mendidih jamaah sekalian. Kita berusaha menghindari menjauhi hal yang seperti ini dan tidak ada jalan bagi kita jemaah sekalian kecuali dengan jalan takwa kepada Allah. Kita tinggalkan maksiat-maksiat. Apakah yang kecil atau yang besar jemaah sekalian, insyaallah taala di sana ada keselamatan bagi kita. Tapi kalau kita ini menjadi penghayal-penghayal mau selamat dari api neraka tapi dosa dan maksiatnya juga lancar begitu, ini orang-orang penghayal ini. Ya. Yeah. Belum lagi kadang orang-orang yang seperti ini kalau sudah cinta dengan dosa dan maksiat biasanya malas melakukan amal-amal soleh. lalu pulang ke negeri akhirat lari kosong. Apa yang dia bawa? Tidak ada yang dia bawa. Tidak ada lagi di depannya kecuali kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhurudz zalimin fiha jifiyah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim itu di dalam neraka jahanam jifian dalam keadaan berlutut. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya makna ayat ini bahwa setiap hamba nanti pada hari kiamat ketika dia ingin melintasi sirat Setiap orang yang ada di tepi jahannam sebelum dia melintasi sirat diperintahkan untuk berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada jahannam orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera melintasi sirat diperintahkan untuk melewati sirat adapun orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala akan dibuang dan dijebloskan ke dalam neraka jahanam naudzubillah pada hari itu jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada mendahului kita di di apanya di di ujung sirat sana sambil beliau mendoa, berdoa kepada Allah Allahumma sallim Allahumma sallim ya Allah selamatkanlah umatku ya Allah selamatkanlah umatku. Nabi SAW tidak berhenti mendoakan umatnya sampai mereka semua yang ditakdirkan masuk surga ya telah melintasi sirat. Tidak ada yang menyelamatkan kita hari itu jemaah sekalian kecuali amalan-amalan perbuatan kita sendiri ketika kita di dunia. Oleh karena itu jemaah sekalian persiapkan segala bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik bekal adalah taqwallah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala jam berapa ya 5 menit 3 menit baik kemudian di sini ada keutamaan yang lain saya akan tambahkan dengan cepat saya nukilkan di sini dari seorang ulama yang bernama Ibnul Mulakin pakai kof dalam kitabnya yang berjudul Al-Mu'in ala tafahkumil arba'in Al-Mu'in ala tafahkumil arba'in ini syarah bagi arba'in nawawiyah kata beliau wa hasolalaka min dalik dan akan tercapai bagimu karena ketakwaan itu al-midhatu wa sana'u pujian dan sanjungan dari Allah kemudian beliau bahkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur jika kalian bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya hal itu termasuk perkara-perkara yang diwajibkan artinya perkara yang uh, susah ya dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak setiap orang mampu melakukannya yang mampu melakukannya hanyalah orang-orang yang terpuji dan ia disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain bagi takwa ini adalah wal hifdhu wal hirasatu minal a'dai. Penjagaan dan pemeliharaan dari musuh-musuh. Kemudian beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran pada ayat yang ke-120. Kemudian tu, Kemudian keutamaan yang berikutnya kata beliau wan nasru dan juga apanya pertolongan. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ma'al ladzina taqau sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya beliau sampaikan wa islahul amali diperbaikinya amalan-amalan seorang hamba. Karena amalan kita ini jamaah sekalian, kadang ada kurangnya. Kita sholat-sholat, tapi banyak sekali kurang-kurangnya. Masuk dalam sholat, tidak khusyuk. Dia suka melamun, suka menghayal. Sampai kadang dia lupa berapa rakaat dia kerjakan. Maka dengan berusaha memperbaiki dirinya, perbaiki ketakwaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalannya. Kemudian beliau bawakan firman Allah dalam suratul Ahzab. Baik. Selanjutnya keutamaan yang berikutnya wal mahabbatu. Kecintaan Allah. Seorang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan firman Allah dalam suratul Taubah pada ayat yang keempat, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi semakin besar ketakwaan kita jemaah sekalian, maka semakin besar pula kecintaan Allah terhadap diri kita. Baik. Kemudian yang berikutnya wal ikram. Keutamaan yang didapatkan oleh orang bertakwa adalah al ikram wal ikram dan pemuliaan. Allah akan memuliakan kita. Beliau bawakan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat pada ayat yang ke-13 Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian keutamaan lainnya beliau sebutkan wal bisyartu indal maut. Adanya kabar gembira bagi orang yang bertakwa ketika kematiannya. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus pada ayat yang ke-63 sampai ke 64. Kemudian keutamaan yang terakhir beliau sebutkan di sini adalah wal khuludu fil jannah kekal di dalam surga Allah Subhanahu taala uiddat lil muttaqin beliau berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Al Imran ayat yang ke-133 uiddat lil muttaqin surga itu disiapkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu taala khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Walaupun sebenarnya masih ada hal-hal yang uh, tidak sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi apa yang telah kita dengarkan, insyaAllah ta'ala, sudah mewakili apa yang tidak tersampaikan. Subhanakallahumma bihamdika Asyadu la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.